Dankjewel. Holy shit, jongens. Dit is fucking vet. Dank jullie wel dat jullie hier allemaal zijn met ons in dit eh, bijzondere moment. Met ons delen, dit eh, tienjarig bestaan van een mooi plaatje. Ja. Ja. Al zeggen we het zelf.